Hace 10 años impulsamos nuestro propio modelo económico. Un modelo que impulsa las empresas nacionales. Un modelo que impulsa la inversión extranjera. Que impulsa con créditos el trabajo de los productores. Que me impulsó a tener casa propia. Estos 10 años impulsamos nuestra economía con estabilidad, seguridad y dignidad. El impulso de Bolivia no se detiene. Una economía sólida. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 10 años de estabilidad económica.